Millaisia tavoitteita sinulla on tässä jalkaiskilpailussa? No on tärkeää tietenkään näissä, näissä tämmöisissä karkeloissa ei ole voittoa, vaan murskavoitto. Sitä jäämme odottamaan. Pelasit vuosia ihan ammattiksesi jääkiekkoa Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä. Tässä kaiken lomassa olet suorittanut vielä lisäksi kolme yliopistotutkintoa. BA kansainvälisissä opinnoissa Denverin yliopistossa BBA ja niin liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Miten päädyit kaiken tämän jälkeen mukaan politiikkaan? No se itse asiassa oli aika, aika pitkä aika sitten silloin aikana Denverissä, kun luin kansainvälistä politiikkaa pääaineena, niin se silloin jo kolahti, kolahti ja, ja mietin silloin jo, että mahdollisesti joskus, joskus voisin harkita myös politiikkaa ja politiikkaa tuli tämmöinen 20 vuoden pieni kiekkolaisuusjuttu sitten tuon jääkiekkoammatin takia, mutta että äärimmäisen opettavaa aikaa, että näet kuitenkin 11 vuotta oli ulkomailla ja viidessä eri maassa, niin kyllä siinä näkee, näkee niin kuin vähän laajemmalla perspektiivillä Millaisia tavoitteita sinulla on tässä jäätanssikilpailussa? No on tärkeintä tietenkään näissä, näissä tämmöisissä karkeloissa ei ole voitto, vaan murskavoitto sitä jäämme odottamaan. Pelasit vuosia ihan ammatiksesi jääkiekkoa Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä. Ja tässä kaiken lomassa olet suorittanut vielä lisäksi kolme yliopistotutkintoa. VAn kansainvälisissä opinto- opinnoissa Denverin yliopistossa, BBAn ja liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Miten päädyit kaiken tämän jälkeen mukaan politiikkaan? No se itse asiassa oli aika aika pitkä aikaa sitten silloin aikoinaan Denverissä, kun luin kansainvälistä politiikkaa pääaineena, niin se mm. silloin jo kolahti, kolahti ja, ja mietin silloin jo, että mahdollisesti joskus, joskus voisin harkita myös politiikkaa ja poliitikon uraa, mutta että siihen nyt tuli tuommoinen 20 vuoden pieni kiertolaisuusjuttu sitten tuon jääkiekkoammatin takia, mutta että äärimmäisen opettavaa aikaa, että näet kuitenkin 11 vuotta oli ulkomailla ja viidessä eri maassa, niin Kyllä siinä näkee, näkee niin kuin vähän laajemmalla perspektiivillä mm. tätä maailmaa.